warba ilaahayow hanagu haalin ilaahaw hanagu haalin waryaahee ma hadda inta ka soo dartay baa su-aashaas isa weydiisa aniga wallaahi ma xishoodid oo bilaahi ma xishoodid oo talaa ma xishoodid ya ya waryaa dee ma xishoodid dee yahu waryaa waryaa waxaan dawrayaa waxaan dawrayaa oo waa cuni فيوريا روح فيوريا تذكر وجهك تذكر